क्षेत्रदेखि उत्तर हिमाली क्षेत्रसम्म फैलिएको लमजुङ जिल्ला लमजुङ जिल्लाको पर्यटकीय गाउँमध्ये एक घले गाउँ पनि हो लमजुङ जिल्लाको घले गाउँ गुरुङ समुदायको परिचित नमुना बस्ती हो समुद्री सतहबाट दुई हजार एक सय मिटरको उचाइमा अवस्थित घले गाउँबाट अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला माछापुछ्रे हिमाल चुली र अरू थुप्रै हिमालहरूको अवलोकन गर्न पाइन्छ लमजुङको सदरमुकाम बेसी सहरबाट करिब तिन घन्टा बस यात्रा गरेर घले गाउँ पुगिन्छ यस गाउँमा पुगेर एक रात मात्र गुरुङ होमस्टेमा बिताए पनि गुरुङ समुदायको रहनसहन र रीतिरिवाजबारे धेरै बुझ्न सकिन्छ लमजुङ घलेगाउँ गाउँ प्रवेश गरेपछि होमस्टेमा बस्नको लागि नाम र परिचय पत्र नम्बर टिपाउनु पर्ने रहेछ नागरिकता नम्बर पनि लेख्नु हेलो सुशील लमजुङ घले आइपुग्यो अहिले हामी चाहिँ एउटा होमस्टेमा छौँ त्यही त हामी यहीँ सुसी हामी चारजना आएको चार चारवटा बेड सुसी होमस्टेमा आइयो रहेछ अब यसो यहाँ यताउता कुरो चाहिँ यसो तपाईँले गर्नु पऱ्यो ल ल गाइज हामी सुत्ने ठ्याक्कै रुमको साइडमा दुईजना जोडी परेवा बसिरहेको छ हेलो चार्ज गरेकै ब्याट्री हो हामी चाहिँ यहाँ यसरी अब खाना खान लागेको टक्क गलैँचामा बसेर अगेनाको अगाडि बसेर बसेर जाडो भएछ अरे यो भार हो कि के भन्छ यसलाई यो मासु राख्ने सुकाउने के भार्यो नि यो परेवाको उस भयो दसैँमा हिँड्दैन यसमा मासु राख्ने सुकुटी पनि छ लामासमा त सुकुटीहरू पनि बनाएर राख्नुभएको स्याफु तामाका भाँडा सबै रहँदैन है यहाँ सबै राख्नु ल बान्छौ तिमी हो नि एउटा चम्चा दिनु है एउटा मात्रै के चिन्ता अब आफ्नै मेरो आफ्नै भाउ चुस्छ सबै म चाहिँ अब एउटा मात्रै हो हेलो हाम्रो सुत्ने बेला भयो ढोका चाहिँ यस्तो काइटाको छ त्यहाँ चाहिँ मैले मेरो स्टिकर टाँसेको छु अब चाहिँ दुईवटा भाइहरू उतापट्टि सुत्छ हामी दुईजना यतापट्टि खाएको यार त्यो अर्को भन्दा यो अलिक मसिनो खालको छ कि नरम खालको हुन्छ क्या यो फर्स्ट टाइम देख्छु मैले मन्दीबाट लर खाएको क्या यो तर महँगो हुँदो अर्को काँक्रो भन्दा यो काँक्रो फेरि थोरै यो मसिनो हुन्छ कि मसिनो अर्को चाहिँ अलिक खस्रो खालको हुन्छ बेच्न लिएर हिँड्नु अब हजुर कहाँ लाने त गाडीमा टिपेको बरु हामीलाई बिहा दिनु नै यसको बिउको बरु छैन छिपेको छैन कि पुरानो झाल काँक्रा झाल यति झालमा त्यत्रो फलेको भाइ यतिमै फलेको त्यो टर्नै फलेको हाम्रो यहाँको कल्चर परम्परा आएको पाहुनाहरूलाई टिका लगाएर बिदाई गर्ने लाउन हुने मान्छे अगाडि सरेर अगाडि हाम्रो भाग्य पुरा होस् तपाईँहरू पढ्नुभएको छ होला छोराछोरी पाएर <laughs> लगाउनु भनेको होइन कि तपाईँहरूले बुढाबुढी हो क्या हामी दुईजना मेरो त दुई वर्षको राम्रो होस् है राम्रो परे पाओस् होइन <laughs> मलाई कसलाई ऊ दुईजनालाई मलाई हातमा दिनु ए जे भए पनि राम्रो होस् है बिमारी नहोस् भन्छु बाबु त्यही हो मेन त त्यही हो ल त मम्मी चाहिँ पुरा होस् है राम्रो बढी पाओस् है मनले ताग्यो पुरा होस् है <laughs> ल हस् आमा धन्यवाद ल हुन्छ त्यो भने उतै अब उतै जानु पऱ्यो ल है पर्यटन व्यवस्थापन समिति ग्रामीण पर्यटन यो तलको चाहिँ गाउँपालिका तिन कोहोला थार पर्ने अवस्था रहेछ